这是一个喷头，气体从喷头下的小孔喷出。用纸板靠近喷头，纸板被喷头吸住。为什么纸板会被吸住？假设 h 为纸板与喷头的间隙，r 为纸板上的任意一点到小孔中心的距离。 V 为半径是 r、高是 h 的圆柱体的体积。根据圆柱体的体积公式可知，其体积 V 与半径 r 的平方成正比。因此，半径的增量将导致体积的更大的增量。所以，在喷头与纸板间隙中运动的气体发生了膨胀。根据波义耳定律。 气体体积的增加将导致气体压力的下降，所以，间隙内的气体压力降低，也就是说，纸板上表面的压力降低。由于纸板下表面的压力仍为大气压，所以纸板上下出现了压差。当这个压差足够大时，纸板便被喷头吸入。记忆的生力也是如此。 在水平飞行的情形下，机翼上表面因为空气的膨胀而压力降低，机翼下表面因为空气的压缩而压力升高，因此产生了升力。这是一个有液体流出的渠道，渠道右端水平，左端向下倾斜。我们发现，当液体的流速加大到一定的程度， 液体便与渠道底部发生分离。为什么液体会与渠道底部发生分离？因为渠道右段的液体运动是水平向左的，而渠道左段却是向下倾斜的。这样，液体也就有了远离倾斜渠道底部的趋势。于是，倾斜渠道底部的液体发生了膨胀，压力降低。 由于液体的可压缩性比较小，所以只要稍稍膨胀，液体的压力就会降低到大气压以下。粗略地说，当渠道底部液体的压力低于大气压时，空气就会在大气压的作用下进入渠道底部，于是液体便与渠道底部发生分离。 在分离之前，渠道底部压力低，外部压力高，于是也产生了渠道的升力。同样道理，当机翼迎角比较大时，空气会在大气压作用下从尾部进入机翼上表面，从而使气流与机翼上表面发生分离，这也就是所谓的飞机失速现象了。 用空气来吹纸条，纸条为什么向上升起？也是因为纸条是向下倾斜的，而电吹风吹出的空气却是水平方向的，因此纸条的上表面的空气发生了膨胀，压力降低，于是纸条向上升起。电吹风吹乒乓球。 为什么乒乓球会悬浮在空中？因为乒乓球表面是弯曲的，所以经过乒乓球上表面的空气发生了膨胀，因此乒乓球上表面产生了低压，在下表面的大气压的作用下，乒乓球悬浮在了空中。这个乒乓球所以悬浮在空中。 也是因为同样的道理，因为膨胀导致了上表面的低压，低压导致了悬浮。